Liceo Cero es un acrónimo de Sistema Educativo de Recursos Online. Se refiere filosóficamente a un tiempo cero en el que existe un liceo inicial del libre acceso al que se puede acceder en cualquier momento y lugar. Integra y conecta, a través de las tecnologías móviles disponibles, a profesores, alumnos y apoderados con su educación. Comunica los programas con una interfaz diferenciada, pensada especialmente para profesores, apoderados y alumnos pone a disposición de la comunidad escolar una biblioteca digital, facilita la obtención de materiales a través de dispositivos con acceso a Internet. El módulo para profesores ofrece una guía comparativa para no perder el norte ante eventualidades. Flexibiliza las planificaciones permitiendo al profesor avanzar a distintos ritmos. Entrega una base de material didáctico libre y gratuito acorde a las planificaciones. Permite contribuir con material propio modificaciones al material disponible y experiencias exitosas. Liceo Cero toma los programas entregados por el Ministerio de Educación y planifica según calendario para tres alternativas de avance. Genera material didáctico, índices de contenidos y guías paso a paso de las planificaciones para profesores. El módulo para apoderados aprovecha los tiempos de traslado que normalmente se invierten en jugar con el celular o ver las noticias muestra los contenidos como titulares de noticias. Explica de manera simple las actividades que los alumnos están desarrollando. Entrega sugerencias que le permiten compartir y participar en las actividades escolares del alumno. Permite recordar y profundizar en los contenidos si se dispone del tiempo necesario. Incluye efectivamente a los apoderados en la dinámica educativa. El módulo de alumnos les permite conocer los contenidos antes de llegar a las clases. Ofrece la posibilidad de continuar avanzando en caso de enfermedades, viajes u otras largas ausencias escolares. Facilita el control y la autogestión de su aprendizaje. Estimula la autonomía educativa con sugerencias que incentivan a los alumnos a compartir conocimientos y apoyar la labor docente. La Biblioteca Cero recopila la información disponible en Internet bajo licencias Creative Commons, es decir, que no tienen asociados derechos de comercialización que impidan su libre reproducción. Contiene todas las planificaciones y materiales didácticos en formatos imprimibles y descargables. Contiene filtros específicos para usar en los principales motores de búsqueda disponibles en Internet que lleven directamente a los contenidos que se deseen buscar según la planificación que se esté revisando. Incluye material didáctico, textos, y otras obras producidas por profesores, alumnos y apoderados que quieran realizar aportes sin fines de lucro a la comunidad. Esto último producirá un invaluable legado educativo al que tendrán acceso a nuestras generaciones futuras. Liceo Cero. Para más información, visítanos en liceocero.blogspot.com.